Always do it on my own, so I gotta get through ball possession dengan 67 persen, sedangkan Persela hanya bisa memegang possession di 33 persen. Satu akselerasi, Sirobes! Gol yang begitu brilian dari sudut yang mustahil Inilah kelas, inilah pemain elit yang beredar di Beri Liga 1. Inilah dia, Tiro Abe. Ketika Persikabo memutuskan serangan. Karena Beka Putra, buat transisi yang begitu cepat dilakukan oleh Persi Bandung. Beka Putra langsung bahaya kepada Ciro. Dan lagi-lagi Ciro, Ciro, Ciro. Fabiano kali. Oh, oh, berbahaya. Oh, lolos lagi bisa tiba-tiba bisa unggul satu langkah di depan Fabiano. Bermain di ruang sempit ya, resiko saya kira. Oh, umpan terobosan tadi. Oh, kecepatan kali ini Ciro, Ciro, Ciro. Oh, luar biasa Ciro Alves. Oh, luar biasa Ciro. Terkadang kita melihat seperti kalah langkah. Tapi begitu dia tiba-tiba berakselerasi bisa iya, iya. Oh, Ciro Alves. Baik sekali gerakan dari Ciro Alves, pemirsa. Ciro! Sukar dipercaya, pemirsa. Ciro berada di dalam kotak penalti dan dia memberikan umpan nyekil. Ya, Ciro nyekil dan juga Osas nyekor. Itu dia. 0-1. Paling detik tiga atas Tira Persikabo. Umpan yang tinggal diguyur dari skill yang dilakukan oleh Ciro Never Sekali dengan Tuan Papai, kita lihat pemirsa. Memberikan umpan kepada Ciro Alves. Ciro! Ciro! Ciro! dia pemirsa. Umpan yang diberikan dari tol Jagorawi hingga ke Jawa yang diberikan oleh Black oleh Boni tadi. Kita lihat pemirsa Raffi Angga, Raffi Angga, oh sulit memang. Tuang tembak yang dimiliki dan ini bahaya tentunya Ciro. Oh. Ini dia memang pemirsa boleh memang sangat diminati oleh Ciro Alves. Ciro Alves, Ciro, Ciro Alves, Ciro Alves. Oh, Ciro, kembali Ciro, Ciro. Kanan. Oh, Ciro. masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Top chair, top chair, top chair, top chair, top chair, top chair, top chair, top chair. Satu tangisan yang melegakan. Dan sekarang dia langsung mencetak poin kedua. Umpan-umpan yang kembali dilakukan. Oh, kali ini bahaya kembali kita lihat pemirsa. Robin Darwis. Maksudnya, oh, Ciro! progres yang dilakukan oleh Persib Bandung. Akhirnya bahaya itu memang bisa membuat pertahanan dari Persebaya Surabaya ditebus. Dan Ciro Albert lakukannya. Tangan dari sebelah kanan. Apa yang dilakukan kali ini? Kusniakov. Ciro. One to touch. Ciro! sebuah tendangan keras menghujam gawang daripada Miswan Saputra tanpa diduga kaget terkejut dan juga tentunya kita terhenyak melihat Coba cari David Silva, masih David Silva. Berikan kali dari Ciro Alves, Ciro Alves, masih Ciro, oh bahaya kali ini, Ciro Alves dari situ ya. lihat Iya, terlambat sedikit umpan dari Ciro. Harus hati-hati Ini El Clasico pertama juga kan buat iya. si Darwis David Ciro Dan di know me I rap, I'm late, I'm I'm lonely